そのガイドの人と、ね、ガイドさんすごい美人な人だったからあのね大人なことしてるなってなんか書き込まれてたのねやめなさいね僕そういうところだと思わなかったからはいデビデオ、えー、今回皆さんお久しぶりですえっとですねえー もうねデビが引退するんじゃないかってぐらいね久しぶりの動画になりますねそんなふうに思ってる人もいたでしょうだってチャンネル登録者数が500人ぐらい減ったんだもんでもね、いいよ、いいよ、いいよ。あの、全然、もうそれぐらいの差はね、もう仕方ない。ね、あの、まあ、チャンネル、まあ、ちょっと YouTube でね、あの、まあ、ちょっとショックなことがあって、 あんまり動画上げれなくなっちゃって当時ねもうね7日間ぐらいねもう寝込んじゃってショックでそれぐらいショックなことがあったのなんでショックかはちょっとあんまり言わないんだけれどもねあの別に何か悪いことされたとかっていうことでもないんですけどで、えー、今回デビューまた2つしたのでよろしくねねでこれからねもっと上を私改めてね目指していくのでもうチャンネル登録者数10万目指したよね だってあれ銀の盾欲しいじゃんねあの銀の盾にこれ名前をね入れられるじゃんロシア語でデビーって名前に変えてそれで盾欲しいなということでねどんどんどんどんねこれからねあのチャンネル登録者数を増やしてねロシアのインターネットのスターになります頑張ってねということで皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします ね。で、えっ、ー、とね、今回お話していくのはタイトルの通り、えー、ロシアで意外だったこと、びっくりしたことを、えー、お伝えしたいと思いますね。またこの前ね、あのウラジオストクに行ってね、また大きな発見があったんですれについて話していくよ。じゃあ、いつもでいくよ。せーの。ゴ <laughs> ーまずあのロシアに行って驚いたのは、ねえーと冷たいお茶が あんまない。ね、お店に行きます。あ、外暑いです、夏だから。日本だったら大体緑茶とか、ね、中国のお茶とか冷たいお茶が出てくるんですよ。ね。大体冷たい飲み物で甘くないもの欲しいなって時に水かお茶を選ぶんです。僕は。大体水かお茶を飲むんですけど、ロシアでお茶を頼んだら熱いのが出てくるんです。大体高確率で。っていうか冷たいお茶が出てきたことがない。で、 お店の人に冷たいお茶ありますかってないですって言われて、じゃあ氷入れてくださいお願いしますって僕もあったかい飲み物あんまり好きじゃないんですって頼んで冷たいお茶が出てくる。私の動画を見てくれてる人の中で、誰とは言わないけど、お茶お茶お茶お茶お茶お茶言ってる人いるよね。あなたですよ。 <laughs> あなたですよ。もうね、僕の超超ヘビーユーザーの人なんですよね。 まあ、あの、イギリスとか日本はお茶が好きなんですよね。日本だったら、まあ、食前に飲むお茶と食後に飲むお茶とかあったりとかね。いろいろ、まあ、お茶の種類たくさんありますよ。お茶にね、じゃあこだわりあんのかって言ったら、意外とね、イギリス人も日本人もお茶に対して、もうすごい、もうフランクだよ。フランク。超フランクですね。もうわざわざね、ポットを温めてね、そこにお茶の葉っぱ入れます。で、あのお茶を入れるコップも温めといてね。で、お茶を入れますみたいなね。 まあ、僕もね、高い紅茶好きだから、好きだったから、あの、高い紅茶をね、買った時はね、そうやって入れてたけども、基本的にね、大きな、ね、飲み物、お茶の入れ物があります。これぐらいのね、2リットルぐらいかな。お茶の葉っぱ入れます。水入れます。冷蔵庫に、ボン。終わり。で、もう、グビグビってそのまま飲む。そんな感じ。日本人とお茶の距離って。ね。大体みんなそう。だから、 あったかいお茶がねいっぱい出てくるのが不思議だった冷たいお茶が出てこないのが不思議だったね次えー、ロシアのイメージねウラジオストクでびっくりしましたロシアってやっぱ広いんだねあのロシアにロシアのイメージねロシアに行きますえっ、とね、あのすごい広い自然がありますで建物が似たようなマンションの建物がどんどんどんどんどんどんってありましてたまにお水お水で DNSMTC みたいなね DMS 大好きなんです。あれいいお店だね。知らなかったらごめんね、行った方がいいよ。僕、電気屋さんとか行くの大好きだから。あとゲームが好きだからね。でもロシアゲーム売ってるのあんまり少ないね。ゲームあんまり売ってないね。テレビゲームのことなんだけど、あの、ビーチがあったね。極東連邦大学かなウラジオスプにある。もうね、あんなに大きな大学初めて見て見ましたね。自分の大学も大きかったんですけど、それの僕の方だったら3分の1かなその4分の1かなそれ もうそれぐらいめちゃくちゃ大きな大学でもうもう寮だけでもたくさん建物がどんどん建ってしかも中にビーチがあったびっくりした大学の中にビーチどんなに恵まれた人なんだよってねツイッターで知り合った人がまさかそこの大学に行っててめちゃくちゃ羨ましい、はあ、俺もあの大学行きたいそのね規模ね大きいだけじゃなくてすごく綺麗なんですよ。でウラジオストクにあの、まあ、行ってね こうラジオの人と喋ってさあの観光地どこがおすすめですかって聞いてうんまあこことこことこことあとそこの大学かなってね言われてね正直言ってさ、ね、どっか海外行くじゃんで歴史的な建物とかさなんかそういうなんかあの見るじゃんねタワーとか綺麗なところ景色とかさ自然とかさ見るじゃん大学行った方がいいよなんかさ普通思わないじゃんあなたたち海外行ってそうだったらびっくりするでしょ海外行ってどこ見た方がいいっつって あのピラミッドもいいけど大学もいいよって言われたらいやいやいやピラミッド行くじゃんと思うじゃんでも大学おすすめされた理由が分かりましたあんなにでかくてしかも経済フォローも予定していてでプーチンも来たことがあるあのね教育にあそこまでお金をね教育とインフラにお金をかけるっていうのがすごいびっくりしましたあの本当に世界トップクラスの大学の大あれは本当にあのね はっきり言ってねごめんねもうロシアって超お金持ちの国のイメージはないのよ、ね、ドバイとかそっちだったら別だよ、ね、でもロシアにあれだけの規模のねあのお金あの大学にねお金をこう投資するっていうのはね本当にねロシアの未来もう明るいなって思いましたね感動しました、ねえー、ロシアでびっくりしたころ。 ビーチがあるって言ったじゃんあのロシアの人って泳ぐイメージあんまりないのよだってオリンピックとかでもロシアの人あんまり見なかったからいたらごめんねロシアのオリンピック選手の人であのロシアでまあ、海で泳ぐイメージもなかったし海で泳いでたしで他にも、ね、ロシアの人が海って呼ぶ大きな湖があるらしいのねで実際それは調べてみて動画で見たわけで海ってさみんな想像してザザーってこう波が来るでしょザザザーザザザーってね 動くじゃん、まあ、それ分かるじゃん海が動くっていうのはお魚も中にいっぱいいるしでロシアのその湖動いてんだよね砂浜があってこの水があれびっくりしたね確かにあのでかさでかいあれだけどあんなにでかいと思わなかったよ本当に海にしか見えないもんしかもあれ塩入ってないんでしょいいね次あのね私まああのねもうデビューのねもういい大人なんですけどねあのー おもちゃ屋さんに行くのが好きなんですよでおもちゃ屋さん行ってさちょっとがっかりだったのが日本だったらよおもちゃ屋さん行きます日本のおもちゃがいっぱいありますねで日本のアニメとかのおもちゃがいっぱいあります普通ロシア行くじゃんディズニーアメリカのアニメとかのおもちゃばっかりなのフォートナイトとかマインクラフトとかちょっとそれ残念だねあのね ディズニーとかね、ミッキーとか、まあ、日本だったら、なんか、あの、キティちゃんとかね、いろいろあるわけじゃん。マリオとかソニックとか、ロシアになぜかソニックの人形いっぱいなんか売ってるの見たんだけど、あの、ロシアはなんか、そのその国のオリジナルのおもちゃあるにはあるよ。ね、そのな、なんか俺、名前まで出てこないけど、なんかプリンセスが4、5人いたアニメのおもちゃとかあったんだけど、あれ、ちょっと可愛いね。いい CG のアニメ。あれのおもちゃとかもあったけど、少ないね。なんか正直言ってね。 文化が汚染されてる感じがする。まあ、汚染って言って言い方悪いかもしれないけど、とにかくね、あのね、ロシアのエンターテインメント、地獄のエンターテインメントもっとあったらいいのになって思いました。やっぱりね、もうちょっとね、ロシアのこの、あなたからしたら普通だけど、こっちからするとちょっと残念だった。もっと、もっと自分たちのこの IP っていうのを作ってほしいよ。ね。だから、そうだね。デビがロシアに行った後、まあね、日本だったらシティキャン ねロシアだったらデビーちゃんですねそのデビーのキャラクターのグッズ作ってねデビーの絵が描いてあるなんかハンカチとかあのー、スリッパとかパンツとかあったらいいね誰が欲しいねって <laughs> いうことで、ね、ロシアオリジナルのやつがねもっと欲しかったんだよでもう一個驚いたことちょっとね前のやつと似てるんだけど 僕ね、海外に行ってね、映画王国を見るのがすごいあの夢だったの。で、ロシアの映画館行きました。じゃあ、ロシアの映画見るぞと思ったら、アメリカの映画ばっかり。ロシアの映画全然ない。ちょっとこれ残念。やっぱりエンターテインメントの部分でもっとロシアオリジナルのものをいっぱい見てみたいわ。うん。なんか、そういう文化をなんかもっと強めたいね。うん。次。 あのねロシアに行ってねびっくりしたのがさ、まあ、夏だからさ暑いじゃん喉乾くじゃんで、俺は基本的に、ね、暑い時にさ、まあ、冷たい飲み物を飲みたくてでもコーラとか嫌なのね甘いものは口の中にねちゃんといったらするじゃんでロシアの水って高確率高確率で炭酸の水があるなんか炭酸入りの水があまりにも多い売ってるのが でみんな喉乾いた時にさ冷たい水じゃなくてさ炭酸の水飲むの日本ではねそれマジでない全然ないなんか日本はこの自販機とかに冷たいあのあの甘くない炭酸なんて基本売ってないですそれを買ってる人あんまり見たことないですうんあのね日本であの炭酸の水を買う時って大体お酒のカクテルとか作る時ぐらいロシアの楽器をとにかく見んのよ 日本でねあの戦争に負けてから自分たちのこのあの国っていうのは間違ってる国なんだ悪いした国悪いことした国なんだっていう教育をすげえ受けててで愛国心を持たないような教育をさせられてるのねこれはっきり言っちゃうけどでだからねロシアに行った時にあまりにも国旗あるからなんかえー、めっちゃ右翼の人いっぱいいるじゃんプロパガンダかなと思ったけどそれが普通なんだね だから俺からしたら面白いのよなんかねあのロシア人なのにシャツに「ロシア」って書いててねいやわかるわいいと思ったけどね次えっとねロシアで、まあ、ロシアに来てさ、まあ、あの行ったことなかったのはえっとえっと、ダチャ、ダチャ、またバニャ、バニャだね。あの、日本だったらサウナって言うんだけど、 ね、あのサウナ私自律神経ね精神障害者だからさあの自律神経基本に調子悪いのねだからサウナって、まあ、そういうのでもあのいい効果があるって聞いたことあるからあせっかくロシアに来たし行ってみようと思ったのねでロシアであのロシアに行った時ねウラジオストクでねコロナのテストを受けなかったからさ1週間あの日本に帰れなかったっていう時期があってねでそこでしずこく困ってねあのロシアのいろんな人からね助けてもらってねガイドさんつけてもらってねお金も払ってもらってねそれでいろいろ観光できる うになったのねありがとう急な感謝でそこでねババニャに行きたいですってガイラガイの人にさであのー、これねあの日本だったらサウナってなんかたくまああのお風呂があってそこにサウナがついてて、まあ、たくさんの人とそこの同じサウナをシェアするっていう感じだったからそんな感じなのかなと思ってじゃあ貸し切りだったのねその バニバニのやつが自分もう部屋入ったら1人テーブルプールサウナってあってえまあびっくりしてであのねこれねもう一個びっくりしたのねあのあとベッドみたいなのもあってえなんでベッドあんのと思ってさあのまあ、私のさガイドさんについて私の、ね、VK のコミュニティでなんかいろいろこの あの話があったんだってガイドさんについてでガイドさんの WhatsApp の写真見たらものすごいセクシーな <laughs> なんか水着の写真を見てねあのあの写真があったのね <laughs> 私もそれ見てびっくりしたんだけどであのあこれはそのガイドの人と、ね、ガイドさんすごい美人な人だったからあのね大人なことしてるなってなんか書き込まれてたのね やめなさいね、僕そういうところだと思わなかったからびっくりしたよでも一緒に入ったりしてないよ私があのバニラに入ってる間その人は他のなんかあのレストランかカフェか忘れたけどそこで待ってたら待ってたのねうんでまあその後ね晩ご飯のお店あのどこも予約できなかったからそのバニラの建物の中で一緒にご飯食べることにはなったけども私はもうねその人のその街路さんのあの名誉を傷つけるから皆さん 目を傷つけないためにね私言うけどもその人とあのそういうなんか大人なことはしてませんよねっていうかね年齢差多分すごいしうん次からセクシーだとはいえさガイドさんにさ夜の方もガイドなんかしてもらってないよ今ちょっと下ネタ言ってねごめんねそういうことはねほんとしてないですやめてください本当にちょっとびっくりしました、ね、次あのね改めてねあなたたちの国 ね本当に素晴らしい人を本当に素晴らしい人だなと思った皆さんね私が困った時にね1週間ねあのウラジオトクから日本に帰ることができなくなってでロシアの言葉も全然知らないしもうあのお金もなくてで自分は私重度の精神障害を持ってるんだけどそれの治療薬も切れちゃったのねだからもう体をぶっ壊れんで頭おかしくなりそうなのよ 正直体調すげえ悪かった胃も悪かったしでそこで皆さんがもういろいろこうディスカッションし合って助け私をなんとか助けようとしてくれてガイドさんつけてくれてねで本当にいろいろやってくれたおかげですっごく地獄の日だったんだけどすごく素敵な皮膚になったのねこれってもう本当に逆の立場になってみてあなたがねあの 日本に来てさあのしかも日本語わからなくてさそこでさ1週間次の飛行機ないですって言われたらさもうゲロ吐きそうになるでしょう今を思い出すだけでもあのショックなことを本当思い出すわその動画はまた後でまたあのままた別の機会で動画上げるけどさあのその中でたくさんの人がさ自分のこと助けてくれてさいろいろガイドできるようにガイドっていうかねガイドさんつけていろいろ旅行できるように観光できるようになってさすごい素晴らしい時間になったのさそんなこと普通 しないよ本当あれ奇跡だと思う本当にあなたたちの国の人たちってすっごく素晴らしいと思うなんかね私ロシアの人のロシアの人にねちょっとねあのここ悪いなと思うところはなんかあのロシアっていいよねって言ったらいやそんなことないって言うで例えばじゃああのロシアの例えばソ連の共産主義の時代いいよねって言ったらよくないって言うし悪かったよねって言ったらそんなことないって言うね まあそれはどっちもわかるねいいとこも悪いとこも2つあるからさでもあの何て言うのかな、あのそういうところは結構こうかん決めつけちゃうところはなんかあってそこはあんまり良くないかなって正直思うところあるんだけどね、さっきみたいに大人の関係になったとかねあなた方にそのロシアっていい国だよねって時にいやたくさんの問題があるんですよっていう言葉はね来るんですよそれでもそれでもね 政治とかお金とかねいろんなマフィアとかいろんなねあの問題はあるかもしれないけど、ね、他の国との問題とかいろいろあるかもしれないけどそれでもあなた方がやっぱり好きです改めて好きになりましたすごくそれは素晴らしいと思いますね私はなんかあの今まで何人いろんな、ね、国の人と接してきたことがあるけどあのやっぱりね改めて思うんだねロシアの国の人ほどねその 愛情そのロシアの人からもらった愛情って本当に嘘偽りないピュアなものが多い本当に多い素晴らしい本当にそこはアラジンもっとなんかまあそデビなんかに言われなくても思ってますけどって思うかもしれないけどでもそれ以上にあの私たちの国が素晴らしいところあるよって言いたいねそれは本当にあの思 心の底から思ったから私ロシアでロシアに住むことを決めてロシア語を学ぶことを決めたんですよ。ね。うんうんだからね今後あのねあのー、ロシア語でね YouTube の動画をねどんどんどんどんロシア語勉強してっていつかねロシア語でみんなの話せるようになりたいですあと私のやりたいことはその定期的に、えー、ライブであの ラジオをやりたいですね日本式のなんかラジオ僕好きでちっちゃい頃からラジオをやってみたいですねこの別のチャンネルとかでもいいかなそれやってみたいですねみんなとリアルタイムで共有してみんなの悩み相談とか、えー、こんなこ面白い話あったよとかね、えー、なんかこういうテーマがあってみんなで面白いことを考えてようみたいなそういうのをラジオでやってみたいです。はい、ということでね、どうしたらどいった もう一個ね優しさで言いたいことがあるんだけど私のこのファンの人がね、えー、なんかプレゼントをね私に送りたいって言ってくれる人いるんだよで、えー、1人ねあのいるんですけどあなたに言ってるんですよあのね VT で見たとこによってさあの私にじゃあプレゼント送りたいですって言ってで内容はみたいな感じで聞いたらその15キロですみたいな15キロはきついってちょっとなんかあの 家具とかも買ってないしさそういうなんか荷物置くところとかさなんかねいっぱいその、ね、物が溢れるから引っ越しとかなったら1 5キロさすがに辛いごめんめっちゃその人の優しさはねめちゃくちゃ伝わってるんですけどすっごく嬉しいんですけど1 5キロは勘弁してくださいねあのちょっとね私の家のスペース的にも多分問題が出るだろうしプラスね あのね、私を応援してくれてる人からね、このプレゼントをデビューに送りたいっていうことがあって、で、一人の人を経由して私のところに届くようになってるね。で、そうなった時に、この人にも負担がかかるわけ。ね。俺、迷惑かけたいもん、この、迷惑かけたくないもん、この人に。あ、聞いて、ロリオン。ごめんね、マジで。ごめんね。なんかいつかなんとかするよ。でも、ロシアに私は引っ越したら、ちょっとそこら辺もね、スムーズになると思うから、ね、あのー、皆さん、 あのもうね15キロとか勘弁してくださいさすがにねもう15キロはいいからねその人女の人なんだけどあの女の人だったからあのそれパンツとかくださいね下着ください余ったやつをねデビュー変態だからうん嘘ですよ嘘ですよこれ前にも言ったけどこれ今ただあのこのこの人セクハラセクハラした してますよ。セクシャルハラスメントですよ。みんな怒ってください。こういう人は悪い人ですから。ね。プラスね、あのね、えっ、と、これ冗談だから、あの、パンツと、ね、ある日ね、みんなから大量にね、あの、パンツを送られたらもう、私もうパンツ博物館を作らないといけなくなるからパンツ博物館なんてねはいじゃあここパンツ博物館っていうのを経営しますってパンツ博物館の館長デビです皆さんこんにちはみたいなね 入場料払ってくださいねみたいなすごい恥ずかしくなるなるじゃないですかね <laughs> パンツ博物館の館長になりたくないのであのパンツとね1 5キロの荷物ねせめて12キロ2キロとかにしてねちょっとでいいから本当に気持ちだけで嬉しいんですよねあのー、何分そこはよろしくお願いいたします ということでね、皆さん、これからね、デビューね、改めて、あの、活動をガンガンやっていくからね、あの、あのチャンネル登録外さないで <laughs> ちゃんとやるから、あと、こういう動画作ってほしいとかね、あの、えー、っと、なんか、あの、要望があったら、 あのチャンネルのコメント欄に、えーと、やってください。ね、デビちょっとね、久しぶりの YouTube の動画だから、リハビリ必要だからさ、デビこういうあの動画作ってって言ったら、コメントに、コメントに、コメントに、コメントに、あと、あのー、ちょっと落ち込んだ時もあったからさ、デビ応援、デビの、デビを応援しますよっていうコメントと、とデビのこういうところ好きだよみたいなのあったら、元あの元気になるので、書いてくれたら嬉しいです。あーと1個思い出した。あのね、俺ね、VK ね、あのね、 ちゃんとたまに見てるんですからでその VK のコメントの中にあのデビューの嫌なところっていう話があってそのデビューの嫌なところはこの YouTube のコメントを見てもないのにあのハートといいいいねグッドボタン押してるって言ってんのね見てるから見た上でちゃんと読んだ上でやってるからあれはちゃんと読みましたよって意味でねあのハートとグッドボタンを押してるんですよ で、えー、私に対するあのなんかちょっと悪口とかね意地悪なことに対してもあのそれを <laughs> あのそれに対してもあえてね僕はねハートとかつけてるんですよあの私はそういう意地悪な性格なんですよ性格の悪いデビアンっていうのが私の名前の中ではい悪意が悪意で徹するのが私のやり方なんですが喧嘩してもしょうがないです な、悪口書いてもさそれはそれでなんかあのなんていうのかなわざとコメントしてくれてありがとうなっていう気持ちもあるわけだからあの私がチャンネルねコメントね見てない人に「いいね」とかつけてるっていうのは間違いですちゃんと見てますよということで、えー、デビでしたじゃあまた会う日までえー、パカパカ